メモタンチャンネルやみんなおここはどこだどこだなんだこれはうん出れないぞよいしょ出してくれわ出れた僕はブルータンのメモタン今見てくれてるはじめましてのみんな 接ではなれないんだけど、こうなれたらなーってイメージすると、変身できるんだー メモタン